Mi nombre es Alejandro Degidio, trabajo en Telecentro junto a Fernando, me desempeño como jefe de ingeniería de Backbone. Em, eh, bueno, eh, contento de estar acá compartiendo el evento junto con la gente de la CNIC. Por ahora estamos en una etapa inicial del despliegue haciendo pruebas y tomando este feedback de, clientes internos que son empleados y hasta ahora la, percepción es bastante buena. No, de hecho, en casos eh, donde se han hecho pruebas sin avisar, como para ver eh, las respuestas, fue muy bueno. Eh, de hecho, no han detectado ningún cambio en la experiencia y en la percepción del servicio eso, más allá de haber, tener, haber tenido que llegar con IPv6 hasta el usuario final en, su, en el servicio de su casa, eh, implicó un trabajo previo justamente para que no haya cambios en la percepción, que fue trabajar en conjunto con nuestros upstream providers, con proveedores con los cuales tenemos acuerdo de peering y de calle, en donde integrar esos servicios junto con el stack de IPv6 eh, para que las respuestas y los servicios que consuma el usuario final eh, sea el mismo. Y la verdad que muy contentos de que justamente no hayan habido ningún cambio eh, en la experiencia de ellos. básicamente el que no haya podido comenzar, que, empiece ya porque ya estamos en la fase crítica donde en, los próximos meses ya van a cambiar las políticas de asignación, justamente por este proceso, y que no, hayan podido comenzar, tratar de mostrar y dedicarse un tiempo para um, comenzar a hacer pruebas con los equipamientos. Ya los routers de la red desde hace mucho tiempo en general soportan IPv6, eh, comenzar a hacer pruebas, comenzar a meterse en reuniones, participar junto con la gente de la CNIC en las diferentes listas, interiorizarse con el tema y esto le va a permitir capacitarse a la gente, tener un panorama mucho más completo de lo que implica el servicio, de lo que implica la transición y esto le va a permitir que en la propia innovación y el recambio tecnológico que tenemos las empresas que nos dedicamos a esto, ya al menos puedan ir teniendo en cuenta las características que tienen que tener y las funcionalidades, el nuevo equipamiento para incluir IPv6 y al momento de ir desplegándolo no sea, no sea un gran cambio de tecnología que tengan que hacer pero bueno, es muy importante ir comenzando y eso va a ganar mucha experiencia para estar más preparados al momento de brindar el servicio.